тажаған жоқсың ушундай жашоодо уялбайсың мен мисалы тажадым байкем кандай киши эле тем более биз жаңы жашоо баштагандабыз қарыз алғаннан кейін беріш керек деп тұрамын анткени алар мага қарыз а сен мага иштейсиң подвалдар кайсы жерлерде мушташып акча тапчумун бир турнирден адыл байке мени көрүп байкап калыптыр түшүнчү мен сенсиз жашай албайм тийбе мага адыл деген байкеден карызга акча алдым беле эмне болду бир нормально сыкса эле чыгат андан акча так кана ошондо он жылга отурасың деп эмне деп дөөрөп атасың эч эчал сен эмне деп дөөрөп атасың э балакай а мен сени каяктан сууруп чыкканымды унутуп койдуңбу мүмкүн сен ошол карыз болгон адамдар менен башкача иштешип көрөсүң кыйкырма жөнү эле сүйлөшөбүз эми карыз болгон адамдын баары эле жаман адамдар эмес да алар убагында адашып калган